массасы м болгон нерсеге белгилүү бир күч таасир этет ошол эле учурда нерсе кыймылдап ылдамдыкка ээ болот нерсе кыймылдаганда күч жумуш аткарат биз күч жана которулуш бир түз сызык боюнча бир багытта багытталган деп ойлойлу эгерде x координата огу бир багытка багытталган болсо анда бул огуна орун алмаштыруучу күч менен ылдамдануу проекциялары алардын модульдарына барабар нерсеге таасир этүүчү күч жумуш аткарат которулуштун проекциясынын формуласынын ылдамдануун туюндуруп алмаштырылгандан кийин жумуштун туюнтмасын алабыз теңдиктин сол тарабында күчтүн жумушу теңдиктин оң тарабында убакыттын кээ бир моменттеринде кыймылдуу нерсенин абалы мүнөздөгөн маанилердин айырмасы турат бул чоңдуктар нерсенин акыркы жана баштапкы абалдарындагы кинетикалык энергиясы деп аталат күчтүн жумушу кинетикалык энергиянын өзгөрүшүнө барабар бул билдирүү кинетикалык энергия жөнүндө теорема деп аталат